Już 1 września premierę będzie miał nasz najnowszy katalog Jesień-Zima 2020. Sprawdźcie to! Zapewne część z Was ma już go w rękach, a inni dostaną go wkrótce. E, pozwolę sobie opowiedzieć teraz nieco więcej na temat e, pewnych zmian i udogodnień, które wprowadziliśmy e, w tej edycji katalogu. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na produkty ekologiczne postanowiliśmy ułatwić Wam ich znalezienie w naszym katalogu. Dlatego też stworzyliśmy te cztery ikony. Pierwsza z nich to ikona przyjazne środowisku. Stosujemy ją dla produktów, które zostały wykonane w całości bądź w większości z materiałów naturalnych. Kolejna ikona to ikona zastępowanie jednorazowych. Oznaczyliśmy nią produkty będące alternatywą dla popularnych jednorazówek. Następna ikona to ikona ekoopakowanie. Oznaczyliśmy nią produkty, których opakowanie wykonane jest y, z kartonu i papieru bez udziału tworzyw sztucznych. Ostatnia z ikon to ikona AirPad. W tym przypadku produkty oznaczone tą ikoną zostały wytworzone przy użyciu materiałów pochodzących z recyklingu plastikowych butelek. doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że to, na co naprawdę czekacie, to nasze nowości. Wybrałem kilka z nich, szczerze mówiąc te, które najbardziej mi się podobają i zaraz opowiem Wam o nich troszkę więcej. Na pierwszy ogień bidon kiwi. Jest to nowatorskie rozwiązanie, ponieważ e, oprócz tego, że jest to e, zwykły bidon, to w środku znajdziemy wymienny filtr węglowy. Oznacza to, że zamiast kupować e, drogą wodę budelkowaną i dokładać rękę do dalszego zanieczyszczenia mórz, oceanów, a także naszych kochanych łąk i lasów, możemy po prostu nalać wodę z kranu i raczyć się nią bezpośrednio z tego bidona. E, co bardzo ważne, można dokupić takie e, wymienne filtry. Są one również w naszej ofercie. Także pamiętajcie, filtrujcie wodę, nie mylcie tego z flirtowaniem. Następnym produktem jest e, kabel magnetic. E, w skład zestawu wchodzą trzy końcówki do ładowania telefonu USB typ C, końcówka Lightning i końcówka mikro USB. Jak działa ten innowacyjny produkt? Pokażę Wam na przykładzie mojego telefonu. Otóż wpinam odpowiednią końcówkę do mojego telefonu, do portu ładowania, a następnie magnes w niej wmontowany sprawia, że bardzo łatwo łączy się ona e, z kablem. W ten sposób mogę ładować bardzo prosto swój e, telefon. Co bardzo ważne, ta końcówka wpięta na stałe do tego e, portu ładowania chroni go przed zabrudzeniami i kurzem, o który dosyć łatwo w każdej kieszeni, mm, w torebkach pewnie tego nie ma. E, oczywiście znakować możemy na tym pudełku. Kolejną nowością jest brelok Anti-Touch. Ma on na celu minimalizowanie niepotrzebnego kontaktu z najróżniejszymi powierzchniami. Breloka tego możesz używać, aby e, wybrać kod na domofonie albo aby otworzyć klamkę. Idea jest taka, aby jak najmniej powierzchni miało bezpośredni kontakt z Twoją ręką, co w aktualnej rzeczywistości wydaje się naprawdę istotną rzeczą. Kolejny produkt to lunchbox zup jest to jeden z moich ulubionych produktów, od kiedy tylko pojawił się na naszym magazynie. Jest on wykonany z plastiku z domieszką słomy pszenicznej, co oznacza, że właściwie tego plastiku zużyto zdecydowanie mniej niż w przypadku produkcji normalnych e, plastikowych opakowań. Jak widzicie w zestawie jest także niezbędnik, który zastąpi łyżkę lub widelec dzięki czemu z łatwością i bez y, dźwigania dodatkowych sztućców zjecie to, co mamy tutaj w środku. Oczywiście pojemnik sprzedajmy bez zawartości. Wydało się, co jem na lunch. No, mam nadzieję, że nikomu nie powiecie. Następny produkt to skarpetki Feliz. Zwróćcie uwagę na przepiękne opakowanie pudełku znajdują się dwie pary pięknych świątecznych skarpet. Jak widzicie, motywem przewodnim jest w tym przypadku bałwanek. Skarpety te ogrzeją Twoje stópki, a także wprowadzą magię świąt. Przyjrzyjcie się, to może być jedyny śnieg, który zobaczycie w tym roku. Na koniec jeszcze jedna bardzo dobra informacja. Otóż udało nam się obniżyć próg darmowej wysyłki z 1000 zł netto do zaledwie 500 zł netto. Mam nadzieję, że ułatwi Wam to codzienną pracę z naszymi produktami. Jak zwykle czekamy na Wasze opinie dotyczące naszego katalogu. Tymczasem do zobaczenia następnym razem.